بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی چوائس ٹپس چینل کی جانب سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ the best website for general knowledge and for entertainment میرے کلیگ میرے دوست مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی ویب سائٹ بتائیں کہ جہاں سے ہم انٹرٹینمنٹ بھی لے سکیں اور ہم کوئی بہت ساری معلومات بھی لے سکیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ پر اگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اوکے جی میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کون سی بیسٹ ویب سائٹ ہے جس سے کہ ہم انٹرٹینمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور جنرل نالج بھی لے سکتے ہیں جی ہاں یہ ایک ویب سائٹ ہے اخبار جہاں اخبار جہاں یہ ایک ویب سائٹ کا نام ہے یہ ایک بیسٹ ویب سائٹ ہے جس سے آپ بہت زیادہ انفارمیشن معلومات لے سکتے ہیں جنرل نالج بھی مل سکتا ہے آپ کو یہاں سے اور اس کے اندر انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ ہے بھری پڑی انٹرٹینمنٹ سے یہ ویب سائٹ اس کی سب سے جو چیز مجھے اچھی لگی ہے میں آلموسٹ ٹو تھاؤزنڈ ون سے اس ویب سائٹ کو یوز کر رہا ہوں اور میں اس کو یہ ویکلی ان کا جو ہے نا یہ آتا ہے اخبار جہاں ویکلی ہوتا ہے لیکن اس کی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس میں جو پریویس ایون کے آپ ٹو تھاؤزینڈ تک two thousand one two three eighteen تک اس کے آپ جو ہے نا یہ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر ہے گزشتہ شمار ہے جہاں لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہاں سے آپ اس کے پڑھ سکتے ہیں تو آئیے سپوز یہ لیٹسٹ ان کا جو ہے نا یہ آیا ہوا ہے اخبار جہاں یہ ویکلی ہوتا ہے ان کا تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ مجھے ان سے کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ ویب سائٹ ریکمنڈ کرتا ہوں خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت سارے یہاں سے انفارمیشن مل جاتی ہیں ٹیکنالوجی کی ہوتی ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں دین کی ہوتی ہیں دنیا کی ہوتی ہیں کہانیاں ہوتی ہیں بچوں کے لیے ہوتی ہیں اس میں جو ہے نا وہ لطیفے بھی ہوتے ہیں بہت ساری یعنی معلومات سے بھری ہوئی ویب سائٹ ہے یہ سپوز ہم اوپن کر لیتے جو مجھے اس ویب سائٹ کی سب سے جو اچھی چیز لگتی ہے وہ یہ کٹ پیس ہے آپ کٹ پیس کو دیکھیں اوپن کریں پڑھیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا یہ دیکھیں جی یہ پڑھیں آپ میں کہتا ہوں کیا بات ہے یہ عورت کی نفسیات پڑھیں ماں نے بیٹی کو نصیحت کی ہاں ہاں یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست چیزیں اس کے اندر دی ہوئی ہیں اس کے اندر آپ سب کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں جی یہ دو بیویاں اور اس میں جو ایک کہانی ہوتی ہے تین عورتیں تین کہانیاں والی وہ بہت ہی مطلب کہ دلچسپ ہے اس کی تو آپ یہاں سے گزشتہ شمارے میں جا سکتے ہیں اور بہت سارے اس کے جو آپ اولڈ ہوں گے پریویس منتھس کے پریویس ویک کے وہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی سارا کچھ اس کے اندر ہے یہ دیکھیں جی یہ بہت مطلب کہ اچھی ویب سائٹ ہے میں اس کو اکثر جو ہے نا وہ براؤز کرتا رہتا ہوں اس سے بہت سارے مجھے معلومات مل جاتی ہیں اس میں سب سے اچھا یہ ہے کہ اس میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں صحت کے بارے میں تندرستی کے بارے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو دوبارہ چلتے ہیں اس کے ٹاپ پہ اس کو میں جو اس کا لیٹسٹ آیا ہوا تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ساری چیزیں اس کے اندر دی ہوئی ہیں اسپورٹس بھی ہیں بزم اطفال ہے یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے آپ اس کو براؤز کریں دیکھیں آپ کو بہت اچھی لگے گی ہوپ کہ آپ کو یہ ویب سائٹ بھی اچھی لگی ہے لگی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو شیئر کریں thanks for watching goodbye